आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा 34 बच्चों की मां है जी हां प्रीति जिंटा द्वारा वर्ष 2009 में ऋषिकेश के एक अनाथ आश्रम से 34 लड़कियों को गोद लिया गया था और इन 34 लड़कियों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी प्रीति द्वारा अपने पास ले ली गई इसीलिए इन्हें सब इन सब बच्चों को प्रीति के बच्चे कहा जाता है और अनाथ आश्रम में ये बच्चे प्रीति के बच्चे के नाम से ही प्रसिद्ध है प्रीति जिंटा के बारे में एक दिलचस्प जानकारी यह भी मिली है की उन्होंने एक बार 600 करोड़ की संपत्ति लेने से भी भी इनकार कर दिया प्रीति जिंटा को शानदार अमरोही की गोद ली हुई बेटी भी बताया